Να πούμε και γρήγορα τη γυμναστική με ηλεκτρομυοδιάγευση. Προλαβαίνουμε ή να το αφήσουμε για την άλλη ε, φορά. τώρα, δεν γίνεται να μην το πούμε. Δεν γίνεται να μην το πούμε. Είναι, ε, θα το πω τυράκι και την άλλη φορά πιο πολύ. Λοιπόν, το έκανα παιδιά αυτό. Όντω δουλεύει ε, μία γυμναστική με 20 λεπτά διάρκεια, ε. η οποία αυτή η γυμναστική είναι με ηλεκτρόδια, γεμίζει το σώμα σου με ηλεκτρόδια κάνει γυμναστική κανονικά και ενεργοποιεί επιφανειακό ιστό στους μη. Το βαθύ μη δεν τον αγγίζει. Αν κάνεις πολύ γυμναστική, φτάνει και στο βαθύ μη. Και αυτή η γυμναστική ενεργοποιεί όλο το σώμα, ώστε μου λε, Νίκο μου, παντρεύομαι. Νίκο μου, βαφτίζω το παιδί. Νίκο μου, έχω μια εκδήλωση δύο εβδομάδε. Πώ θα γίνει να είμαι αξιοπρεπή. Πα και κάνει γυμναστική με ηλεκτρόδια. Δύο φορέ τη βδομάδα επιτρέπεται αυτό φτιάχνει και τα άλλα τα μποτέ σου ε, ναι, και, είσαι έτοιμο και έτοιμη να πα στην εκδήλωση σαν καινούριο. Και εδώ βάζει τεχνολογία το χεράκι τη, δηλαδή. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Αφού το δοκίμασες λοιπόν και λες ότι, έχει, ότι αποδίδει, το σκεφτόμαστε και αυτό, θα το ψάξουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντα μόνο από ειδικού, πάντα μόνο από αυτούς που τα ξέρουν καλά. Ε, ναι.